обстоятельствам, да, мы выступали последний раз, наверное, год назад перед живыми зрителями. Так что будем вспоминать, как работать, как вместе отдыхать. Когда-нибудь это все закончится, эти эпидемии, революции и так далее. Итак, мы начинаем! верующие, кто помнит, подпеваем, кто не помнит, запоминаем. последний клип, крайний, Но. под названием «Тени в воде». Но еще мы поиграем, а потом будем все вместе это дело принимать. хочу тебе и перекур. Доброе? Нет. Доброе. А, а, а, а мне перекур нравится, Mr. приглашают мальчиков, мальчики приглашают девочек. А как так? колени Но нужно снова встать Утро разрывает Сонную кровать Мамы на край света Где умирают корабли Я уже может кто-то видел, кто-то слышал, называется «Мой ритм». Thank you.